はいこんにちは浜本です今日は浜会をチカーチカー盛り上げます浜本のみんな 祭りお祭りだいお祭りだいお祭りだいお祭りお祭りお祭りだいお祭りだいお祭りだいお祭りお祭りお祭りだい よしライブありがとうございました浜バの皆さんに大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました